Сегодня я немножко бы вам хотела рассказать, что год грядущий нам готовит. Дело в том, что следующий по современному календарю 2019 год, а, который у славян Новый год уже начался после <laughs> Калиды, повторяю, этот год, который будет посвящен а, включению во всех нас а, родовой Нави, то есть тех не, не сданных экзаменов, которые в роду, ну, не один круг повторялись. И, к примеру, в вашем роду были духовные заболевания в большом количестве. К духовным заболеваниям относятся алкоголизм, наркомания, э, стяжательство, ну и вот раз, э, разли там раковое заболевание. То есть если это повторяется в роду на нескольких коленах, то э, поскольку эти заболевания связаны с отсутствием целеустроения, при наличии очень большого объема силы, то есть если сила дана, она должна быть использована. Это говорит о том, что в следующем году сразу у многих родственников это включится, и вы вынуждены будете оценивать свои действия. А, всю ли я силу вкладываю, совершаю я подвиги со своей силой? Если да, чаша вас сия минует. Если нет, то вы можете вляпаться вот в какие-то такие испытания. А, если в роду было много ситуаций, к примеру, где с разводами, то есть э, состояние навной любви, люди не договорились, не сформировали явную любовь, и уж тем более правную, тогда могут начать трещать отношения, если вы поступаете точно так же, как поступали поступ... ваши родственники не одно поколение и так далее. То есть, в общем, следующий год связан с тем, что в нас начинает булькать, всплывать вот та родов... родовая грязь, которая лежала тихо, <laughs> тихо как говорится, где-то на дне внутреннего болота. Поэтому готовьтесь, <laughs> будет весело. Если же вы на протяжении вот той жизни, которую вы уже прожили к данному моменту, э, осознавали свою собственную родовую нафь, стремились с ней э, ну, нельзя сказать бороться, но как бы преодолевать ее в себе, поступать по-другому, то а, наоборот будет происходить очищение родовой кармы. То есть резко будут бросать пить те, кто 20 лет пил. А, резко будут э, улучшать взаимоотношения и стремиться к э, пониманию те люди, которые раньше были равнодушны. То есть будут происходить изменения во всем роду в лучшую сторону. То есть будут происходить чудеса того, что очень долго ожидалось и во что, может быть, даже не верилось. Э, кроме того, для славян следующий год он связан с образом у северных славян Лани, у западных э, и южных славян с образом парящего орла. И эти два животных по-своему противоположны, потому что лань – это символ богини Лели, это символ нежности, умения быть кроткой, терпеливой, смиренной девочки. <laughs> Вот, то есть не шашками бегать. А, это то, что потребует от нас следующий год – то есть не бежать самой решать все проблемы, которые возникают у детей, у мужа, а уметь быть терпеливой, кроткой, то есть предоставить возможность подвиги совершать мужчине. То есть на это надо иметь э, притом истинное смирение, а не так, что я смиряюсь, смиряюсь, а самой внутри булькает. Нет, вот я не про это. А, э, и, кроме того, лань – это еще и символ заботы о земле, о цветах. Поэтому, девочки, вы с помощью сажения цветочных клумб даже в городском дворе вы можете на самом деле загадывать какие-то задачи, какие, убирать какую-то нафис рода. То есть э, это все доступно. Цветочные эликсиры в следующем году будут очень мощно работать. Поэтому всем а, книжку Баха «Цветочные эликсиры» советую изучить. А с другой стороны, образ парящего орла – это образ бога Перуна, громовержца, который нетерпелив, взрывоопасен. <laughs> это мужчина-воин. То есть это то, что пространство потребует от мужчин. То есть прекратить ныкаться за веником, компьютером и в стрелялки играть. То есть э, проявлять свою ярь, свою воинственность надо в обычной жизни. Это не значит, что надо брать саблю и махать направо и налево, потому что Перун еще умный мужик, у него еще голова есть помимо сабли, шашки и всего остального, и меча. А, потому что истинный воин – это воин духа, говорится в заветах Перона. То есть тот, кто умеет выиграть сражение еще до того, как оно началось. Это я уже цитирую Суворова. А, поэтому следующий год а, потребует от мужчин умения отличать гордость от гордыни, умение... Кроме того, орел – это очень заботливый о своем семействе э, хищник, и он, кстати, хищник, поэтому э, э, он, этот год следующий он потребует мужчины уметь выбирать наилучшую добычу и приносить ее в свое гнездо. И поскольку эта птица, как и сокола, раньше были символом семьи, дружбы и вышивались даже на полотенцах. Наш герб, по-вашему, откуда родился? Это достаточно древний орнамент, только изначально орлы или сокола головами были друг к другу развернуты. Это потом, э, и посередине было мировое древо. Это потом уже заморфное изменение орнамента, его деградация ввиду деградации мозгов, собственно говоря, произошла. Поэтому а, а, от мужчины в следующем году, от всех мужчин потребуется уметь прислушиваться к э, тому, что пищат ваши птенцы, что требуется вашей паре, супруге, а, и уметь это удовлетворять не на минимальном уровне. Заметьте, орел никогда не охотится на мышей, если ему надо накормить птенцов. Он охотится за достойной добычей, то есть в мужчинам потребуется повысить свой уровень притязаний, стать гордой царственной птицей. Но именно гордой, а не страдающей гордыней. Это, опять же, большая разница. А, следующий год, он очень и для мужчин и женщин связан с проработкой амбиций очень сильно – а, и с пониманием того, что чело у мужчин и у женщин тоже раскрывается по-разному. То есть э, и эм, следующий год он связан с образом, ну, истинного принятия себя. Принятие себя в том числе со всей навью, которая есть, но принятие, опять же, не путать с пассивностью. То есть это не значит сесть на... Я себя принял, сел, на попу и ничего не делаю. Это не принятие, это лень. Вот. <laughs> То есть, а принятие, когда принимаю и формируется люстрение для того, чтобы стать лучше. Поэтому год такой интересный, Кроме того, еще и девятка ну, по современному календарю. Э, девять – это число Мары – ну, то есть богини, которая э, сменяет Перуна в плане испытаний. То есть если по ласковому не понимаем, дальше приходит тетушка с косой и, как говорится, всех выписали с этой жизни в следующую. <laughs> Поэтому год по-своему непростой. Вы будете, если не будем развиваться, то мы будем повторять ошибки наших родителей, наших предков, только с еще большим дурдомом. Будем развиваться, весь род будет преподносить чудеса чудить в хорошем направлении. В общем, это то, что я вам хотела сказать.